Ey zarar ve kar hesabı yapmaya çalışan insanoğlu. Zarar ettiğin her yerde kullandığın tek kelime var. Hüsran olduk. Hüsran olduk der durursun. O hüsran içinde hep maddi şeylerden bahsedersin. Ama her şeyi bu dünyada bırakıp kara toprağa gidiciler değil miyiz? Gelelim meselenin çözümüne. Bizi hüsrandan alıkoyacak olan şu kitabı kerime. Kendilerine kitap verdiğimiz ve onu hakkını vererek okumakta olanlar var ya, işte kitaba iman edenler onlardır. Ama her kim onu inkar ederse işte asıl kaybedenler onlardır. Ya Rabbi, bizler zarar etmek istemiyoruz. Bizden seni inkar etmeyen bir ömür istiyoruz. Bize verdiğin imanın devamını ölünceye, son nefesimize kadar talep ediyoruz ya Rabbi. O iman ile hüsrana zarara uğrayanlardan değil, tam tersine hayra, muhabbete, hakikate, hikmete ve nimete ermek istiyoruz ya Rabbi. O zaman formül belli. Cenab-ı Hak bizlere diyor ki o kitabı gereği gibi tilavet ederek okurlar. Hakkan tilave. Peki hakikatiyle tilavet etmek ne demektir? Birinci meseleye şöyle başlayalım ki o da Kur'an-ı Kerim'i okuyabilmek ve onun içindeki hakka erebilmektir. Peki onun içindeki hak sadece Kur'an-ı Kerim'i okumaktan mı geçiyor ya da sadece Kur'an-ı Kerim'in mealini okumakla mı ilişkilendiriliyor? Kesinlikle hayır. Çünkü tilavetin hakkı onu yaşamaktadır. Hiç kimse Kur'an-ı Kerim'in mealini okuyarak hakkı yaşayamaz. Hak, hakkı yaşayanlardan öğrenilir. Aslında biz her namazda Fatiha suresinde Rabbimizden şunu istiyoruz. Ya Rabbi, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna eriştir bizi. Allahu Zülcelal de nimet verdiği insanları hakkın tilavetine ermişler olarak beyan ediyor. Yani hakkı bilmek için önce hakkın ne olduğunu bilen adamlarla beraber olmak gerekiyor. Bu hakikat dairesinden bakıldığında Kur'an-ı Kerim'in yeknesak Arapçasını okumayı bilmenin esasiyeti anlatıldığı gibi mealini okuyarak da hakkı erişilemeyeceği anlatılıyor. Çünkü iman okuyarak elde edilmiyor. Öyle ya sahabe-i ikramın elinde Kur'an-ı Kerim'in vahyi ilahisi yazılı olarak yoktu. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yazılı müsaları hazırlarken sahabe-i yanı başındaydı. Nasıl yaşanılır, nasıl yenilir, nasıl oturulur, nasıl kalkılır? Bütün bunlarla beraber imanın lezzetine nasıl varılır, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gördüler. Onunla beraber tilavetlerini düzelttiler, hayat okuma biçimlerini değiştirdiler. Hakkı tanıdılar. Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki kendilerine belirtilmemiş olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden duymaları gereken ne varsa ona yöneldiler. Bu hakiki bir tilavetin başlangıcı ve özü olarak ifade edilebilir. Bir başka gerçeği de şöyle ifade edelim ki, çocuklarımızın Kur'an-ı Kerim ile tanışmaları gereken yaş, o halde iman hakikatinin başladığı sıfırıncı yaştan itibarendir. Merak etmeyin çocuklarınız anne karnındayken dahi sizi duyabiliyorlar. Peki sizler ona müzik vesaire dinletmenin yanında neden Kur'an-ı Kerim'i kendi sesinizle okumuyorsunuz? Veya çocuklarınız dünyaya geldikten sonra onlara ninni yerine Kur'an-ı Kerim okumayı denesenize. Bununla beraber ailecek oturduğunuzda Kur'an-ı Kerim'in Arapçasından bir ayet okuyup tefsirlerden de güzel bir tefsir okumayı denesenize. Sakın meal okumaya çalışmayın. Kur'an-ı Kerim mealiyle anlaşılıp kavranılmaz. Her birinin içindeki hikmet ancak o devirde yaşanmış olan hakikatle ilişkilidir. İşte bu yüzden hakiki bir tilavet siyersiz mümkün olmaz. Peygamberin hayatını bilmeyen, yani tabiri caizse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la oturup kalkmamış birisinin Kur'an-ı Kerim'in hakikatine ermesi beklenemez. O hakikatin içindeki tilavete ermekse ancak ve ancak bir hayattadır. Çünkü tilavet bir hayat biçimidir. İçindeki makamı, nidası ve esası yine içindeki hakkaniyetle yaşamış olanların nefesiyle mümkündür. Nefes en büyük ilimlerden bir ilimdir. Hakkın nefesine tabi olmuş olanlarla beraber olmadıkça hakkın tilavetine ermek mümkün olmaz. Ve ne yazık ki sonrasında da inkar süreci başlayıverir. Çünkü Cenab-ı Hak bunu sadece Kur'an-ı Kerim'in kendisinden bir şeyler elde etmeye çalışanların zararı olarak beyan ediyor. Şu Kur'an-ı Kerim ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a vahyedilmiştir. Onun vahyine inzal olmuş halinin tilaveti insanı küfürden alıkoyar. Öyleyse tilavet onun okuyuşun içerisindeki değerler ve o değerlerin bizlere kattıklarıdır. Hadisin hakikati Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ömrü, Hulefai Raşid'in hayat biçimi bizim ana damarlarımızdır. O ana damarlarımız bizleri kitaptaki hakikate erdirendir. Çünkü bu kitabı kerim bir insanın ağzından dillendirilmiştir. Biz ne duyduysak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan duyduk. Onun tilaveti onun hayatıydı. Onun hayatı olmadan onun sözünü anlamamız mümkün olmaz. Bu ayettir dedi kabul ettik, bu hadistir dedi onu da kabul ettik. Her ne dediyse biz onun dediğine iman ettik. Onun dediğinden yola çıktık. Rabbimizin tekliğinin ve birliğinin gerçekliğine iman etmeye gayret ettik. Niyaz ettik ve inşallah da etmiş olduk. İşin hakikati şu ki, hakiki bir tilavet, hakiki bir yaşam gerektirir. Hakiki bir yaşam, ona hakikaten iman etmiş olan muttakilerin elindedir ki, biz her Fatiha suresinde onu talep eder dururuz. Kalın sağlıcakla.